एक्ट्रेस नेहा शर्मा की बहन आयशा शर्मा आप देख सकते हैं आयशा शर्मा की कुछ फोटोज कि वे नेहा शर्मा से भी ज़्यादा हॉट लग रही है आयशा शर्मा की कुछ अलग अलग तस्वीरें हैं जो काफ़ी लोगों को आकर्षित कर रही है भाई आखिर नेहा शर्मा इतनी हॉट है तो उनकी बहन आयशा शर्मा क्यों नहीं हो सकती हॉट अगर आप देखना चाहते हैं उनकी हॉट तस्वीरें तो घमासान डॉट कॉम पर ज़रूर देखिएगा कि अलग अलग अंदाज में सामने आयशा शर्मा की कुछ हॉट बिकनीज फोटो वायरल की है अगर आप चाहते हैं कि हॉट बिकनीज पोज देखना तो घमासान डॉट कॉम देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि आयशा शर्मा नेहा शर्मा से भी ज्यादा हॉट है बल्कि आयशा शर्मा फेमस तो है बट आयशा शर्मा अपने हॉट बिकनी पोज में लोगों को काफी लुभा रही है आयशा शर्मा एक तरफ आइटम सॉन्ग्स करती है तो वहीं दूसरी ओर फेमस मॉडल भी है आप देख सकते हैं नेहा शर्मा से भी ज्यादा उनकी बहन आयशा शर्मा की कुछ हॉट तस्वीरें हे hey गाइस आप देख सकते हैं घमासान डॉट कॉम पर कि किस तरह नेहा शर्मा की बहन आयशा शर्मा नेहा से भी ज़्यादा हॉट लग रही है आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर इन दिनों उनकी काफ़ी तस्वीरें वायरल हो रही है लेकिन घमासान डॉट कॉम आपको उनकी अलग अलग हॉट तस्वीरें बताएगा कि किस तरह नेहा शर्मा से भी ज़्यादा हॉट है आयशा शर्मा तो ऐसी